alichonipa Mungu kamuongezea mtoto wa kunipa love. Kalba sijaulizia shepu yake chupa, yani mimi sijapotezea, na waza vya kumulipa na yeye hajaniuzia ah. Mtoto chef mzungu yani kama perfect, hadi baraka zote kabeba kwa packet, kalivyofungisha uno kanipa target, hadi ma ex wanazidi tuko beta. ni mimba yako so usiukuje tulewa tutakwenda na hii ndunda unakuja na mam ama sasa ni yupi fejal child ama ama ni malin ama ni raquel ama ni yule demu wakina msioka na hii ndunda unakuja na mam ama sasa ni yupi fejal child ama ama ni malin ama ni raquel ama ni yule demu wakina msioka